что такое крия с точки зрения восприятия ее как мантра, янтра и тантра. Крия – это наука, вы знаете, я об этом много раз говорил, которая в себе заключает практически все виды наук. Это космический закон. Как мы можем воспринимать этот космический закон? У нас есть тело, и это тело, оно существует э, благодаря взаимодействию этой энергии с Высшим. То есть на сегодняшний день мы можем сказать, что у нас есть тело. И это тело может ощущать, это тело может видеть, это тело может слышать, обонять, осязать. Ну, это как ощущение. И туда же входит вкус. Пять органов чувств. Тогда это тело существует, оно взаимодействует с природой. Но когда вы были в утробе матери, э, это тело не взаимодействовало так напрямую через пять органов чувств. Как же вы жили тогда? Вы воспринимали это на более тонких уровнях. К чему я это все говорю? Ум всегда проецирует вас вовне. Духовная практика – это тот путь, когда вы идете вглубь себя и видите вещи за пределами этого внешнего, за пределами этого умственного, эгоистического. Когда я говорю «мы можем смотреть», я не имею в виду внешний мир, я имею в виду внутреннее видение. Когда я говорю «слышать», это как третье ухо, которое слышит звуки за пределами внешне проявленных звуков. Поэтому крия в себе, как наука, объединяет сразу три егических очень важных аспекта. Это мантра, янтра и тантра. Каким образом? Что такое мантра? Люди привыкли воспринимать, что мантра – это чтение э, мантр. Да? Мантра – это то, что является звуковой вибрацией в виде слогов, в виде молитв и так далее. Да, действительно, это так. Но мантрой также является изначальный звук «ом» или «омкар пранава» – «шабда брахман», так называемый звук, который фактически поддерживает всю Вселенную. Когда вы медитируете, вы в практике крия-йоги начинаете чувствовать, слышать этот звук. Таким образом, вы исполняете настоящую мантру, не ту мантру, которая обычно люди считают мантрической практикой, медитацией, скажем, да, мантра медитации. На самом деле мантра медитации невозможна, потому что медитация – это состояние за пределами мышления. В медитации нет мыслей, а когда вы читаете мантру, вы думаете, вы мыслите. Соответственно, это концентрация на мантре, это концентрация на том, что вы делаете. Это созерцание своих состояний. Итак, крия – это мантра, янтра и транта, повторюсь. Существует звук ом, он вибрирует в каждой клетке. Настоящей мантрой, которая заключена в этой практике крия, сразу, одномоментно, является то состояние, когда вы вибрируете в этом омкар, в этом звуке. Этот звук становится достоянием вас, и вы вибрируете каждой клеточкой. Что такое янтра? Все привыкли думать, что янтра – это красивая картинка, на которую надо смотреть. Да, действительно, такое и есть, но это внешняя практика. А настоящей янтрой, изначальной в крие, которую мы воспринимаем, является видение в пространстве по ту сторону закрытых глаз на экране. Когда вы смотрите тем, что называется куташтха дришти или э, центр чистого сознания, видения, то, что называется а, проекции за лбом в пространстве. На самом деле вы смотрите сюда, но видите то, что происходит внутри вас, в центре а, всевидящего ока, скажем так. И то, что вы видите, является чистым сознанием. Это свет чистого сознания. Вот это настоящая янтра. Вы постигаете эту энергию. Когда вы говорите о тантре, зачастую вы воспринимаете тантру как сексуальную практику. Тантра – это высокая наука, это наука о Боге, об ощущениях, которые возникают благодаря присутствию Высшего, практикованию присутствия Творца. А сексуальная практика – это всего лишь элемент, который вкраплен туда. Поэтому не путайте эти вещи. Сейчас на Западе и в современном мире принято все упрощать, обрезать. Постарайтесь разобраться с тем, что действительно из себя представляет такая высокая наука, как тантра. Тантра – это путь к Богу, Тантра – это то, что вы ощущаете как радость, наслаждение, высочайшее, не связанное с вожделением и с телесными какими-то реакциями. Только. Там они присутствуют, но это всецело, всеобъемлющее, очень высокое чувство, в котором присутствует Творец, и это очень духовное состояние. Итак, в крия практике мы рассматриваем мантры, янтры и тантры. Когда вы выполняете пранаямы и входите в состояние, вы видите – слышите вибрацию аум или омкар пранаву. Вы видите янтру в виде света, присутствия высшего Творца, и ощущаете, как говорится, присутствие Творца как э, высочайшее наслаждение, высочайшую вибрацию. Все это вместе есть крия. Открыта регистрация на вебинар мастера крия-йоги. Вы сможете задать свои вопросы мастеру Имраму – и получить ответы в онлайн-режиме. Встреча с мастером всегда несет в себе более мудрое и глубинное понимание жизни. Узнайте тему вебинара и зарегистрируйтесь прямо сейчас по ссылке.